Oh. Ah. Paladang, paladang. jago gue teh tadi tinggal nonton deh awas wasit atau ngalangan wasit anu nonton iya ayo awat kan ambil ambil Manajer jarang lamor soal jeraun. Tuh minda jarang soal. Official minda jarang. Dah. Tahan, bagi, bagi. Hei. Jam dua hiji mati puting, Pak dibuang saja oleh kiper. Jam satu Jam Eh, tinggali atau hei. Sok. Ah itu itu tuh atlet kita tuh kita itu sakti kayak itu atletik itu seger lari main bola atletik makin bola minta minta minta Hei. Ayo bawa. Pak. Eh. Wadi. Hari, tahan. Out. Minta lah pertama, minta. Umpan. Oh, ah, salah. minta Eh. diturunkan bola, nak da yang mah. Official lamun sawah mana mekan-mekan lah. Nyumpuk. Tujuh kosong dua tujuh. Mana negara? Terus, terus buang seberapa menit ya teh 15 15 15 kali pak Ya. Sekali deh. Minta, minta, minta. Harap. Pipi tahanlah, Pipi tahanlah. Hey. Eh, eh. ah. Aduh, aduh, Bang. Bang main cantik, bawa, bawa, bawa, bawa, main cantik. Oh, tata, kan lo, Super. Ah, mana Muslim. Ketemu lah, tunggu aja Monore, monore, eh, eh, bantu. Sama Bawa karanya. tajong deh. terus. Terus. Ganti-ganti dulu. Jadi suara gitu. Lain official nomor sawah hiji atau seri Henlah, henlah, henlah, henlah, henlah, periwit.